Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star.ru. Сегодня мы рассмотрим с вами детские карнавальные костюмы. Это костюм тучки в пачке для детей. У нас а, в интернет-магазине вы сможете найти несколько вариантов костюмов тучек, как голубого цвета, так синего и серого. Сегодня мы рассмотрим новинку нашего интернет-магазина, это тучка в пачке пошита только в этом году. И сейчас вы можете рассмотреть. Вот так они выглядят у нас в упакованном виде костюма и сучек. В товаре у нас визитка нашего интернет-магазина. И давайте посмотрим, как выглядит костюм тучки. Из чего он состоит и что входит в комплект. Так, в комплект у нас входит вот такая вот кофточка без рукавочка ярко-голубого цвета. Она вся переливается, блестит. Вот, то есть можете посмотреть, как этот материал переливается. Он очень яркого цвета, знаете, такой голубовый, голубой с бирюзой. Может быть, на видео оно особо не передаст, но цвет просто очень красивый. Тянется немножечко. Где рукава у нас резиночка идет. И сзади у нас завязывается на завязочке. Вот такая вот безрукавочка. В цвет кофточки у нас входят вот такие нарукавнички. Посмотрите. Посмотрите тянутся на резиночке. В комплект входит головной убор, головной убор на резинке из фатина. И здесь у нас, как из пайеточек, пришиты такие, ну, формы, может, дождя, можно сказать так. Пайеточная ткань блестящая у нас, такие пайеточки голубенькие, темно-синего цвета, вот разные здесь. Головной убор на резинке подходит абсолютно на любую голову, вот тянется. Ткань здесь пришита голубая и темно-синяя. Вот так вот выглядит головной убор. И в комплект помимо головного убора у нас входит юбка. Вот такая юбка-пачка фатиновая. Внутри у нас подкладочка атласная такая светло-голубого цвета, а сверху у нас темно-синий цвет идет. Юбка на резинке тянется по талии. Цвет э, резинки в цвет кофточки вы можете посмотреть. И здесь также у нас пришиты пайеточки серебристые, темно-синие. То есть по э, контуру юбочки у нас идут пайеточки. Вот полностью набор тучки. Если вам понравился детский карнавальный костюм «Тучка», вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.